kulumu twali mu state house nga baagala omusolo gwa tivi era babbe kati baali bakolaganye nonapito onapito kuolo teyajja aistepti tuli purezidenti ppu kakati kyenva ngamba pulezidenti ti omusolo gwa leediyo ogwo gulina ebizibu ebyo one they are saying the allegations that yowamuko owns this company uganda is, will ask are they funding your Mukozi company? The second point I told the president, the money they are charging, living on these TVs, is more than the cost of a new TV set. Bali balese motoka nga bwekuba amataala mu nyumba yo everything metallic kiwogana they had invested a lot of money president nagati omusolo nguyimiriza kyeneewuunya omusajja bamwita kiriza yankyawa nokunkya ate nga namuyamba nnyo kiriza baali bamugobaba mu minisitu ya finance naye yankyawa ate nze the only person gwe tutakyawaganye nga mmaze omumuyamba ezimbuga maybe in future naye buli gwenyamba yenadduka kakati kiriza yampa nedola ebikumi ebyo yuhaveheleptas on this tax nobody wants this tax kati nsaba butuulo yali alidde bweyagenda mu palamenti nabagamba the president is still considering mba ndi wange nga ba south africa bazze n'omuntu we didn't know that you are powerful you have influence on the president you have killed our deal ne bajja ne sente nababuuza nti do you think i can go back to the president and this worked what i said are we going to discuss the same issue again kati omu south africa alabika yali ataddemu sente n'agamba why did you bring me before this food you call me a food in my house i went inside and picked it hmm, nemotoka bagirekawo how can i go back and retract what i've said where will the, the president trust me again era nsaba butuulo namubatula omusolo baguleta luvanyuma kubabuli kyebagoba kyonna okubba kyobulaba okuva mu 24 ababadde batta abantu kubanga eziba ntusalenda bye nenkuunyisa kasajja mu bajja kubeta ente omutwe kakati nkugamba nti there is no way learn it from today separate the two lords this is what is creating a trouble for kadag nti as executive as member of the executive he agreed on okugoba bansereko but as speaker lolu yekyuka nyinza okubeera mufamiry faza ali mufamiry musamira nemuyisa ruling nti muzimbe esamu they expect this priest contribute money as a family member yes ajja kuga nti muzimbe but don't expect money from a wound nti esabo lyawaso alikutta omuliro kati ajja alizikizenga faza kakati the two lawyers had accepted the two lawyers well bwe yajja mu parliament as a speaker created a uh, chamber for them and eventually a wound god has exonerated him whenever they go they win uko ati ono muvuba omusajja kwebayita mbwatekamu naava mu constituency eno where election ezikuby abantu bonna baminisita fosereko he came back sekikubo came back this is a verdict from the public a verdict from the public sekikubo came back nseko came back mbwatekamu came back what's this, this maggage it means that they have here on the ground any leader of a political party should consult with these people well, how do you make it kitegeeza kati abo mu kibiina tuyinamu kigetuyita the voice of reason a man like me I'm part of gund system but i criticize tuyinza kunkanga bagambye mukakati oyo omusajja image yegwanga lyonna agisse abyo lyonna batubuuza why doesn't museveni prevail over him you are stupid you are idiot the, were you killing people to raise money for the government i'm helping the president is not a part of you and i'll continue hitting you until you unlock my account until you compensate me njabba batula yavaayo n'aba nga alina ebiteeso byaleese ebya emisolo emipya egigenda oleetebwa era otityono gwe yusufu me i have a weakness mm. i don't have any respect and faith in kasaija and bahat mm. that's my weakness mm. let me tell you kasaija is playing with something mm. that is very serious bwewaba nga uh, waliwo a series of robberies on the village this is not when you change your strong padlock the president has managed to solve a crisis a political crisis abantu tebakyakwatibwa as wondi drone kati njagala nagula ndala kuba drone zibadde tezikyakola kati abantu tebakyatya drones the situation of arresting and detaining era akabukedde kekakuba abavudde mumakomera balojja bye balabye eh, naye akasajja ako museveni oba oluganda talina balumusomera anti wulira kakati drone zitubivuddeko hmm. the country is going back to nomas hmm. ugandans have emarged out of the covid kwagamayaanti eh, eh, wulira n'abantu abamu hmm. balanzigale abantu bomuwina abatunda engoye market yikudukuliete market ogula ekizimbe limudira waliwo akatale gundi butale bungi nnyo obutundi bwawa nomugwanya butabi no akera kumacha kunyaga owino kutabula bantu kakati today what has caused us trouble european union is threatening to cut off aid i told you they move together once european union threatens the commonwealth comes in and the america always the final ones what is causing this lwaki batumye sente kubanga bali abazungu bagezi buno obuvubuka ekibutwala ewamukakanizi ekyabututte omukyayina yakatutte nentwe yako nentwe kasajja gwenja kukuba muvidi ngaomukyayina akutwala n'obutubu obukujagaladde <laughs> yes why i tell you we have people who can help you on diplomacy. The president has stabilized the country. Insecurity tekyaliwo. okukwata abantu tekukyaliwo kubanga okukwata abantu tekitegeeza nti criminal will also go scot free no tukiyita eh, extra judicial or state inspired violence but a criminal must be handled is a question of methodology nti mugenda okukwata abantu temugenda mu motoka za police why are you hiding mm. let you identify as police detective so that the ntikakatinkubuulirani kyenkubuulya kiri bwe kiti oyo omusajja kasajja nebafati ne balinnyako mu amerika bebampuuta oba babbe bammese credibility kakati ekitegeonkusajja mm, mm, mm, yamala noggula omuntu ataswala semulese kakati gwenkubuulira ndiba akasajja abo byebalingana abasoma ekabinet tebabimanyi confront the problem use people like rugunda use people like samukutesa use people like yebale experts on diplomacy but sente you cannot do away with european funding because bali abazungu bagezi lwaki bana bali mu musango gunasatumwabyabiri bapapala tebalina sente sente zabwe ku akawunti bazikwata they have no money cannot access the account kakati baba bazungu kye bakukolera bwe bamala okukumma sente bati bakasuula gavumenti emu these europeans and americans are experts in overthrowing government bwe kye bakukola bwe bakumma sente gwe ngaogamba ngaowalaze empaka ngaogamba kantakisinga abantu nogamba gwe kasaijja gwe musajja gwe noyogera mu bantu nojja mu bantu noyogera nogatya emotoka giteka ku lugudo emitwalo kinaana ne basooka bateekawo an american trend gundi owa brotherhood yafiira mu kkomera era omujasi najja eyo sudan bagisudde bati eyo sudan bagisudde bati muwala asika capati they know tikakati gweowalaza empaka noga nti ojja kutakisinga abantu empuuta tujja kugitakisinga enuuni eyo mugitakisinge kuba mubba yabwerere ku bavubi uganda people will riot ojja kusanga nga you cannot pay teachers you cannot pay your policemen you cannot pay your soldiers so why don't we humble ourselves and talk to these europeans now that we have solved all of the problems instead of burdening our people the riot nze mbibagamba ono lebawakana europe yabagamba the europeans yabagamba nti mutukirize twobuzaavu elections oyo atasoma political science oyo ali mu electoral commission teyategeera impact yaabe you think this money is polluted by the european government the money is got from their people the taxpayers and the taxpayers pay a lot of tax if you go to europe ngaoli visitor toliwaayo receipt zo zitereke ogendeku airport bazikudize sente zo you will see that these people through the nose. So they have, it's not like your parliament. When you see the European Parliament of 15 nations sitting down to pass a verdict on you, you in danger. And others will follow. What is causing the trouble is the image. Kakati if the president is coming in the country, to gain the, tajja kulaya, cannot sustain the war. Bobby Wayne family is a rich family. Their property family ya Bobby Wayne teacher de umu wavu ya maze. Chogamba yeche. Ikitegeza ti Bobby Wayne teacher shoulda kola violence. E Kenya bagena ne bateka wichi bina chaba yekeranga pachita mu Kenya. Chirimwa chirimwa abachukuyu chirimwa abachi. Moyaita abakulembeze baba chikuyu na abagamba. You want to destroy in Nairobi. Wabachi. Banyaba ina mwebizimbe. ffe tuli bakerenji tulina nte zaffe tujjakikubategete southern sudan wiriyo remove your buildings omuntu yenna who has invested in the country cannot cause trouble a rich man cannot cause trouble bob wine cannot cause trouble here ebya violence tibiriyo era bob wine yagamba plani bitaliimu kyali kikwate kyabesi nakikusaba naba intelligence babesi bataringi mayigundi mwana wange obusiru bwamwekakati today nkubuulira as wemove towards the swearing ceremony when the country is peaceful balesa omulenzi atabawala <laughs> mbamanyi abo kakati sooka otunulire mwasiba kitatta mbusimanyi kitatta yatta omusajja wa kaskrini one of the people who have been blacklisted to face the icc jule on thursday works is a medical doctor in kaskrini ekitegeeza kati okutta omusajja oli yali abategedde abacountant gumwasibangako abantu omwana ono essimu ye bwe bagikutte era yabadde yina dokita wa case clinic thats why me i don't go to hospitals i call my children sisobola kubwamu ddagala era bwena bantwala omwana wange obwera i receive vaccination at the american embas erya musiriteekamu where do you go kakati kikutegeeza nkugamba nti what we should consolidate what the president has for done to put order election violence n'abazungu bazimanyi tebawalampa ekisenge wa trump but the methodology the way they handle the situation where do you have a peaceful riot Can a riot be peaceful? That's a demonstration. A peaceful demonstration, but you cannot have a riot. Mm. People died in a riot. Yeah, the government panicked. Yes. Kakati, for it up, why don't you announce that all the safe houses have been abolished? Ziviyu, all political prisoners mubate, unconditionally, baba wa baba baba bano banasari bemusibidde obwereere byondola obusajja nebuba sente kuno kana kapapalanga enkoko enonyiwokubiika kati wali wabikolanga obikolerake kakuba abantu mawulire gako bwe kabonoona ifeaoutsidkujimbe mukalenzi gwe kakati nkugamba what we should have is a peaceful process these europeans balina gye bayita the zone of evil balina ebintu byebakuriatinga reginationism but they evaluated the situation. The people we have, the experts we have, Kutesa can have these problems, but Sylvia Kutabandu. No, Kutabandu Kutesa Talim. Not at all. Kutesa Talim. Forgetting Kugambi, Kutesa having been hmm. a, a, a president of the General Assembly, hmm. to government Abantabamani. I remember whenever we used to go to Europe, Museveni would joke with these people, the Europeans. kati okinga nabo very friendly what has gone wrong nti instead of going to, to, to talk to my wife nga tufunye problems then i marry another one yet ina bizo toyinza goba omwezi noleta ateyo omuli wabafe kanibo let us have ourselves go talk to these europeans using the experts who understand their language but ebyo byonna babikolako amawanga gonna ne kenya kenya yabikolerewegi moye yabagamba aba european union nti stop reminding me about the money you give me ambassador yali wanagaland namugamba when we give you that money stop vomiting on our shoes kubanga mwemulowooza byammwe no these, the, these people, the parliamentarians, they have their values. They, they, they, why they, do these people panic? Eh, eh, eh, why did you do it in the first place mwali mukola byakino whether government or not mm. naye my opinion i've never seen any sensible statement from Kasaidia and bahati yavumirira abasiyazi wano enkya nandimanya nze sibalinako vva lyabo andi nkubuulidde nti n'abasomesa babakimanyi revenue collection eriwa weriyo abaganda bakugaa nti enkoko etalina majebeko ebyenda byayo <laughs> people poor temulina assessment You people, you don't have any assessment. Why? Anti an assessment. Why? Do you know how many students who have not gone back to school? Baitiri. Yes. Nite mubibala. Kubba kubba bashumani bajoga bashumani bajoga bashumani bajoga bashumani bajoga kubba bubbi kusuma. There are many people who are not taking their children to school. I was sitting yesterday, kuyesta, Nada kulugudawe wazana ninetuulira. kubanza obudde bwange bwonna mbubane mubuza veso saalabyeyo mumotoka zisiba lugondo azitenyiziwaleddo ennaku enkulu zonna ne ku sanda nordinary sande oluguudo lw'entebe luba lusibye kemuyita akakala abantu bamekaba batunze ebintu enyama baebatbbalioutch mm. bo bali outch Kasayija alundambuzizi, he alundambuzizi zamanyi. Because he brings his problem that he cannot go to World Bank. E, Jule on, on Thursday nga lero mubamaze gikola with the lawyers here and the lawyers they have been divided into two groups. Mawuleka mutikasobola kiwandiikako and two nabo badya problemu zaabwe baziteeka ku nze why does it the president prevail over this man if the president makes that mistake of prevailing over me then he will know museveni sibwakola surrender you nebagamba museveni surrender you nebagamba ti mumanyi wano mugavi tu ebyagavi bayola mukula nebayola mukwezi i saw a, a, a, this young woman called kaboyo kaboyo mulamu wa president dide nti yesu kabayo nga yetise omufaliso gwe ngalagero zino museveni obadde obbira ye nti namiini teyatta bantu nga abatunda ne baking slave traders bakingi baffe nabo babatwalanga babeereyo naye gwe nti it is alleged nti 2000 young girls where their destinations were diverted from dubai to india to be subjected to humiliating prostitution bajje mu sente zaabwe to surrender them to slaughter houses babajjemu organis tiwano omusajja yabosinze n'agamba eh, eh, human being costs 1 million kakati oyo omwana bamukwata ne billion neyeewaana tuli bangi tuli bangi otunda mbuzizo are you sending beef even obote you cast did not kill people for export where is it You have assembled this country. Eh, why doesn't Muzei prevail over this man? No. omwana bwava mugundi munappi tozimugjamu abere nekadduka nentu yako buli wekagenda kawunyanga enagisi kyeyamani yenakoze aweddeyo atunda nteze whoise previde over a fellowship iwainitatas ate mwana nge ekizibu kyebalina kati tebakyalina ndasi kakati balirese kuba emyaka asatu mumukaaga balirese bataddemu embuto nga nyenya naye ekisooka okudduka mu mbeera embi musajja mukulu atema mangu cheyamani tasobola cheyamani tasobola kubaako kyakola <laughs> yenna alibwati <laughs> yanerega mumbu we must take that money to the village and the road mukyayi nayagobye mukakanizi yagobye kakkanako kasajja gwe nkukubye embooka ezimala kakkanako kaereza ekugamba what we need to do is to humble ourselves before these europeans naye bino tetwabiraba nti bigenda tutuukaa ah, ah, ah. committing a mistake nkugambye nti election violence soka violence kakati abangereza bebasinga okubeera ne soka violence era baba bagenda okusamba omupiira baba balidyosinga the french police the tafest mu europe kubetiringana baki nabafaransa bali stabon kaka tutegeera committing a e mistake the european is tell you what have you done to rectify the situation nti president yakyusa komandi yamaji ebaali bagala okwasanabajjamu today the situation eyakukwatakwatakwatakwata bisigadde mubukedde abavudde mu makomera balojja ntigwe pulezidenti twamukubira mungalo nga jewe bazitangaza namusisi jennifer musisi wozicyaging emitwalo kumi nebiri ate nga nemubanka mupasitwala sisa city council when do they repay we know where they used to take our money omanyi gwe emotoka ezalemera mu magalagi nga badereva babuliddwa sente ziteekamu emito okimanyi ngaemipiira jagwako omanyi emotoka ezalemera mumagalagi gwe nti okuba muli enkejja obusomi bakola sente mumika abo abatakisi how much money they do, they make a day bakuwa emitwalo kinaana adisman sage nti emotoka omusajja ogwe omanyi nti okusiba yingina emotoka eremerawo ya sente mumeka the out of touch Kakati we must confront this isolation. Mm. We have not reached the level of a, a paria state. Anti, no, Kugami. Kugami is looking for money. Mm. Abaduka vumba money. Abaganda bakuganti, gakwede konga yombe njasaka. Bano balowooza mbu batumu baba wano nga tumufole nga tumuteeka mu olujegere nga tutwala mu presidence office tukubambula ennyono n'enkwala. holy. Let us confront the I'm a realist myself. Twitter yes. Twitter by idealists. Mm. bwosoma conflict resolution tukuga there people who handle issues immediately as they come and there are those who wait others to do them others wait to be solved by nature kakati te nkugamba mm. you cannot overtax our people tebalina sente mm. you are only inciting riots but the best way you have experts who can talk to europe the president can talk to this and he has put in measures what we should do omuntu yenna atuzza nzita bantu court martial is okay why do you charge individuals in a court martial this is not a serial killer who kills for anger this is not a murderer this is not a sadist this is a commercial killer who should be killed on the same Try the experience. mukuba amasasi nga nenyina wali kitabu nenyina mubakwasa omulamu kirufu Mutekula kulaba chibachaka abaana tebakyakakwatako they are looking for younger girls mm. between 17 and 37 abatanazaalako t bwobanga oli mugezi ku ssomero they have a system of drilling out your brain obwongo babutwala tobulaba emirambo ajoca kakatitudiringe naye parliament would even convene immediately to pass tafalo onaabateekawa onaabajja ku internet they start grabbing mm -hmm. mujja kusanga babulidde mumakomera if a human being fetches 1 million dollars where are you going to hide your children omukazi omu tulinafemu example biri mu buganda empologoma yajja mu bwakabaka nesandika okulya abantu bagambanga kabaka nti empologoma eridde abantu nababuuza eridde nyabo kati ate bebamugaa nti eridde nyina yadduka tabuulidde bambowa nga nyina amulumya amuliramukkubo eridde nyabo kakati Eh, eh, gondi omukazi omu nagula abatemu mm, bagende basaddako omwana wamugjawo mm. kozesa obwana bufanagana mm. bwali buva ku somero bakwata bwe akaana kajja kadduka ate katazaala mami gundi abacyajja bamututte yabakubisomero bamuga nti yawedde dda owuwe naye nakiwuliramu kakati are you going to wait abaana bamwe babakwate bukuba are you going to escort them no we have three ways stop these people from transporting these organisms because they're needed in, in, in Asia. gwetukwata nabyo omukyinabulungi uh, omukyina banne baddukaoba omuyindi bebabirimu nabaisirairi eh, eriyo bannauganda abattibwa eh, south sudan ku nsala awo era emirambo gyabamu kwabo gyakumukwaddeko omwami wamu ne mutabani we abattiddwa mu ggwanga erya south sudan mm. eh, tulaba okusinzira ku bo balaga nti kizibu okwawula omunamagye omuntu wa bulijjo abasuubuzi tebafuna obweraliikirivumusunderstand abazungu kyebakola balina kyebayita travel warnings mm. its the government itself that evaluates the situation nebuulira abantu baayo that is a dangerous area mm. there is anarchy in sudan mm. and the battle is between salivaki who is believed to be supported by our government mm. there is always a side of the nuance kakati kitegeeza tigube bakulaba bano bewagira saliva kiri they can send a message by killing you to museven kakati in this case walibadde togendayo what do you take away what do you take away amenvu ebyenyanja biki what do you take away biki ekyokubiri nti consolidation eba ya marriages i don't think that there is a, a uganda woman who can marry dinga because of the stories they talk about to them. Mm. Hey. If not, marriage, tell you, see, you, don't, you must understand the question of sovereignty. Mm. And if you go there with arrogance, that's what was going to cause us trouble with Rwanda. President Yavekabari na Yingira Shigati, Chevato Kodera Kuboda. nalwesa bamukebera ne mumbogo mbw alina kristo bwe twatuuka ekigali nembali kikyalinga nembagamba nti wemade a mistake the president was not properly advised by his diplomats mm. he would have gone back to kampala enter his presidential jet land is in kanombe international airport and inspects guard of honor to drive from kabale to enter kigali bali balowoozanga profits nti kuba olwedde bakirina yo lukwat these europeans am talking about nti eh, israel gets more money than any country from america do they dictate on their policies and the question is rwanda ne uganda who liberated the other abanyarwanda basoba kuyambamu nabo ne bagenda kakati who liberated the other olaba akase katono bakaitalekereze mu europe naye nakomwe kantu kokubeera kakyamanyika european union is respected mwe mulowooza nti paleedi y'abajasi ba amerika paleedi okwaniza omukulembeze wa afirika zokusaba bagisasanyaku sente meka byebaokubanga uganda yayamba sudan ekyokubiri muyina obubbi nze my first time togo to juba nawandika akatabo wekali i predicted nti bajja kubeerayo sevuwo ekyokubiri nebagaa bajja bbattirayo bannauganda bwe batunuulira omuntu ali honest bamuyita musiru I was at CPS police aw ku CPS naina gwenyeza okulaba ng'omusajja omudiika agamba nti babyeroleye n'ebintu bye but because of the corruption of the police this man didn't know that our image was at stake yali akolagana nababbi as the day as the sudanese businessmen we are coming out of the cps i had i overheard them we shall deal with them as we do to the congolese kati kino ekyabbye kisigala mu uganda anga nebagimalira kwanaanti nkugambe ti first of all it should be you to evaluate the situationanti nkugambenti gavumenti yo yo polisi tegiina okubulya nti kakati southern sudan only serious people Why are they not targeting Kenyans? Ask that question. what type of business do you deal with in sudan bakenyans balina kenya commercial bank theyare doing real business mwemutwala amenvu mutwala amagi which they can do every poor country when a poor country liberates another poor country the relationship is short lived abaamerika bwe bamala okukuba iran oba iraq oba libya ne bagikuba entindo singa tebasanzeyo obuzibu ne companies nakola entindo bazikola nembiri zagadde bayalizizizza otuget money babeera ne construction afteyoned construction kakati gogenda ekongo osobola okukola yengodo otwale company thats why you fail out with the congolese immediately why are uh-huh, the germans not killing the american soldiers stationed in berlin why is it that the south koreans are not targeting american soldiers in south korea Why is it that the Japanese are not targeting American soldiers in Japan? They are so of income. They are not seen as exploiters. naye olwa tukaye kongo nemubembawo nemubaki nemubakolodi nemubaki ah! this congo this said no bano banatulekera kando why is it that the honeymoon between the tanzanian soldiers and, and our people was short lived babba essaawa babba radio bakwata abakazi yes but if it was if the tanzanian army was a source of income when a primitive army enters a modern society barbarians bava kuki why are we in somalia we are in somalia why one the somalis nabo bano webali nabo bamandira namwandu wali alifa gundi oyo hali eh, eh, aliwon oyo omusajja yakuba abamerica they have a large section here two if you don't want to spend a night in somalia take on their women have you seen any of our soldiers come back with a somali woman but we had to hire a, a, a plane to bring congolese women back you grew up with their women eh? how many organizations do you have to grab their women are you creating harmony so you see abo abali mu foreign affairs in 35 years kyembagamba nti omusajja yatandika east african community amanya mushega a highly trained man after the community will go to a continental body you see ziwa spitting fire kale oyo yemwa yali short lived but a speaker no no muvuka na yalo tingira wa then what's the purpose of training from your what the tanzanians tanzanians diplomats uh, controlling many regions even when this man moon became the secretary general appointed the tanzanian diplomat as his assistant how many diplomats do you train how many do you, um, mm, ambassador sentongo ambassador mugume ambasada mukiibi ambasada ni omulala baweddeyo ambasada does not mean that you are posted as a country ambasada katende ambasada ambasada your level means a rank in foreign affairs admisa tamale nga how many career diplomas do you have solution jagalo bawa anti ebyensu kulagana babiveko anti nkubuli it is up to you atenga bane baba anti nkugambi anti nkugambi all of these things is african community what artificial they don't evacuate to the population kyobulaba nti un ereeta icc kugirabeko mu nyumba yo nti banasatumuababiri batiitiiba ne ruumu yakoleddwa dda ne zuumu bagenda kubeera eri ngaeno tubalaba nga mbalaba ku byuma byange bwe batiitiira abajinyaliddwa omusulo genda kubalaba ku byuma byange nga batiitiira batiitiira tyo tyo tyo tyo tyo put you in. You, you, have been, you have received what you wanted. You wanted to silence me from 2014 and you went ahead. Kali. You had to expose uh, your business, not me. Umimbi you attack me, I kill you. Omuyimbi yeko ni omumanyi watu gambi alimugwanga era yasinkanye omukulembeze mm. azze wano ku bya business era wagenda mm. kumuwa ettaka anti omuyimbi akoleche baita anti omuyimbi mwemuulira muyimbi eh hey. nti ngaba bamwe waliwo omusajja omuyita dokita mwini kati ndoza yafa yali akola mu world bank kakati naleeta kapaye mu nyonyi nebagikima mu benzi olupapula lwangabo neruga nti omusajja yakimye kapa mu mota do you believe that this is a cup of your time kakati oyo omuyimbi siye kamirioni agende wa museveni afu kamira tubungana nikabu wama nikazunga nikalage siye type weyo what do you have <laughs> bayimbi bawa nubali na vubabu yimba nubuliga kakato wekati akembwa esawa nikajiraga so when you talk about bayimbi kyeno bagamba luli ndi president museveni bwe yakyaza gundi katikiro w'ethiopia yamugamba ndi you people don't underrate my visitor This is not Shaka type. Mm. This is the executive prime minister of a powerful country called Ethiopia. He had to explain. Kakati for you when we... Uh, Kada wala wala baba yimbi baba wita. Ah, mufa gambo chigambo muba yimbi. Ndiyo muyimbi ba mumye ne visa. Muyimbi agende kwembazi ya ameni. Nava yu ne ntwe. Ntwe na bayimbi mkwanga. Wali ruda waba ne bagende wasalo kufuka mirunga. Okumuka miraba wesende. Ate muyimbi ya inakona. Siku yimba. Neba kwa hata. tua, tua, tua, tua, tua, nebuvayo nga buyomba eh, sale mwamuguzako entambi zammwe anjagala ah, okubuuza ekirumbisa sale yababulako entambi n'atezisasula poromota sale poromota wamwe ah, ekimulumbi a ah. ah, nga mulina amagezi mufe nebuli nyabasi nebuve kampala e betugende e tuzinde sale sale abo mumubanja ki yabagambako okuyimba nebatabasasula tebalina influence eribavubuka tulaba bobi wine avuddeyo tekimuyambyeko okuba nti abadde muyimbi tekimuyambye okuba nti esawa ntiyeyamikisinga ne politics hmm. tekatimayinja atagala oginawerera omwaka nga buli kamu konna akatunzi nga teryesi you people learn how to manage why am i arrogant am very arrogant why i have a united family i live a simple life i don't have a loan in a bank on an, extra, uh, an overdraft I, you, cannot, you cannot muzzle me through uganda revenue authorities because i use my brains revenue authorities is enter kissing i'm not a business man for fun.